Kita lanjutkan pembuatan template dengan CSS dan div. Kalau kemarin kita sudah membuat semacam ini dan di sini kita sudah punya keterangan dan pengupload, maka saya di sini akan menambahkan sebuah pengaturan uh, terhadap keterangan dan pengupload. Saya langsung membuka desain dengan programmer Notepad dan di sini saya masuk ke bagian halaman kanan keterangan video. Di sini height-nya saya memakai mungkin 200 pixel. Lalu di bagian pengupload. Oke oke oke. Di sini saya pakai auto saja. Dan di keterangan video. Di sini height saya memakai 200 pixel. Dan pengupload saya juga memberikan 200 pixel. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan mereload, maka saya sudah mempunyai semacam ini dan ternyata terlalu panjang. Saya mengganti mungkin 100 dan di sini juga 100 saya simpan lagi dan saya reload oke 100 saya rasa cukup bagus dan di sini saya mau memberi pengaturan juga di detail detail saya mau memberikan auto saya simpan dan saya lihat maka saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini ada tag dan mungkin Oke, mungkin semacam ini dan di sini mungkin saya kasihkan footer Jadi footernya saya mau kasih di sini saja. Biasanya kan berada di bawah. Sekarang mungkin tidak, saya kasihkan di sini. Jadi saya kembali ke indeks dan di bagian bawah indeks di bagian bawah di sini ada keterangan kembali ini saya cut dan saya berikan di sini Oke semacam itu dan di sini saya berikan BR saja dan saya simpan lalu saya lihat di Mozilla maka saya sudah punya semacam ini dan di paling bawah saya berikan footer atau semacam keterangan singkat tentang itu dan sekarang saya membuat uh, informasi mungkin copyright atau semacamnya yang berada di biasanya di footer. Saya memberikan uh, semacam ini. Saya copy di bagian isi. Saya copy, lalu saya pergi ke bawah, saya paste dan di sini saya tuliskan mungkin ekor footer ekor Oke, di sini 950 dan mungkin heightnya saya buat 80 mungkin. 80 pixel dan background uh, Oke, okay, backgroundnya saya memberikan grey. Oke, okay, white saja. Dan saya simpan lalu saya pergi ke index dan di sini kita harus benar menambahkan di area ini div isi urutannya sama di situ berarti saya di sini memberikan div lagi satu div ID dan sama dengan tanda kutip ekor lalu saya closing div id oke semacam itu saya simpan dan jika sekarang saya reload di sini saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini adalah footer dan mungkin warnanya saya pakai mungkin warna ini saya kembali ke desain dan saya berikan background halaman copy saya kasihkan di sini paste dan saya simpan lalu jika saya reload maka saya sudah punya semacam ini dan di sini isinya mungkin uh, kontak mungkin lalu email mungkin pemesanan layanan mungkin Anda bisa menambahkan banyak hal di area footer dan jika saya lihat lagi dan saya reload maka saya sudah mempunyai kontak info dan macam-macam di area footer sini dan di sini mungkin Anda bisa memberikan link dan banyak hal lalu saya mau mengatur di di sini di kotak sini saya mau memberikan di desain mungkin saya tambahkan lagi saya samakan dengan ini. Copy dan saya taruh di atasnya sini. Dan di sini mungkin Oke, tidak usah, tidak perlu. Saya simpan dan kita lihat preview terakhir pembuatan template. Oke, selesai sudah pembuatan template dengan uh, eh, CSS dan div dan kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya dan kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk, untuk Anda dan nantikan tutorial-tutorial yang lain dari asastudio.org Sekian tutorial dan salam